Muga wasul kok iki sing jodhone angel-angel dicedhakne dening Allah oleh samane Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing SMP ra usah amin amin dhisik. SMA sekolah amin. amin. Gusti Allah wae salawat Oh, lan sholawat ing akhirnya podo ngakehne selawatmu ayo Muhammad